muan muancun ramai-ramai buat lagu mana ha, lagu tu lah ha, tu berasa katanya eh tak boleh tak boleh tak supa ah, dengan orang duk buat kalau dia orang ramai buat lagu tu akawai ah, pun rasa tak tergamuk eh nak tubik kena turun orang ramai ni dia panggil adat taklid orang-orang ramai duk buat maka macam tu lah lepas tu sampai hari ni pun manusia lagu tu lah seluruh dunia dia berasa katanya walaupun hak dia duk buat tu Berasa sekaligus, eh tak kena apa. Kebenaran ada tapi masih lagi duk berasa nak muk mun duk di dalam benda hak ada istiadat orang-orang zaman dahulu duk buat macam mana, maka dia buat macam tu lah. Dia tak berasa katanya nak pun daripada benda tu, nak cabut diri dia, nak hidup di atas jalan yang betul dan benar. بالله من الشيطان الرجيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ۖ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ayat 25 sampai 27 suratul ankabut Allah Taala firman di sini yaitu kata-kata Nabi Ibrahim alaihi salam yang dia cerita kepada kaum dia iaitu sebagai beri nasihat kepada kaumnya untuk jadikan sebagai pengajaran Jangan kamu duk sembah berhala. Jangan kamu sembah perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim berkata pula kepada kaumnya perbuatan kamu menyembah berbagai berhala tidak menyembah Allah Hanyalah kerana menjaga hubungi kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam kehidupan dunia ini. Maknanya hakmu duk buat tu, hei puak-puak semua berala. Yang pertama sekali, duk berasa berala tu boleh beri kesan hidup di dalam hidup hidup kamu. Yang keduanya, nak turuknya nenek moye dan tok nenek tok nenek tok nenek pada zaman-zaman dahulu nak jadi ada lagi ikat ikatan kumpulan manusia hodok sembah takung sembah tu sembah ni jadi kelompok siapa yang tubik daripada latih sembah takung pada waktu tu jadi orang pelak nah jadi kek dam selalu dah Gitulah yang Allah Ta'ala firman. Cuba kita tengok nota kaki 134 ni di dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni kamu menyembah berhala-berhala itu bukanlah berdasarkan sebarang bukti yang menunjukkan kebenaran perbuatan syirik yang kamu lakukan. Tetapi hanyalah kerana, kerana kerana kamu menurut dengan buta tuli akan orang-orang kamu yang lain. Maknanya, pakat nak turut labuk dia panggil. Nak turut orang ramai. Muan muancun ramai-ramai buat lagu mana? Ha, lagu tu lah. Ha, tu berasa katanya, eh tak boleh we tak, boleh, we tak supa eh, dengan orang duk buat. Kalau dia orang ramai buat lagu tu, ha, ah, kawai pun rasa tak tergamuk eh. Nak tubik. Kena turut orang ramai. Ni dia panggil adat taklik. Orang-orang ramai duk buat, maka macam tu lah. Lepas tu, sampai hari ni pun manusia lagu tu lah seluruh dunia. Dia berasa katanya, walaupun hak dia duk buat tu, Berasa sekali eh, tak kena apa. Kebenarnya ada tapi masih lagi duk berasa nak mukmun duk di dalam benda hak ada istiadat orang-orang zaman dahulu duk buat macam mana maka dia buat macam tu lah. Dia tak berasa katanya nak pun daripada benda tu nak cabut diri dia nak geduk di atas jalan yang betul dan benar. Gitu lagi untuk memelihara hubungi baik dengan mereka. Nabi ada patik sampan di antara kelompok-kelompok dia tak setubik daripada semua berada. Perbuatan yang diamalkan apa ni? Perbuatan yang demikian eh? berlaku dalam masyarakat yang tidak menjadikan ajaran-ajaran agama sesuatu yang wajib diamalkan dengan bersungguh-sungguh. Ya roliknya lagu tu lah manusia. Pasal turun-temurun dia panggil. Daripada zaman-zaman dulu mari turun, turun, turun, turun, turun. Payuh nak lut pun. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tak buka hidayah semua. Duk lagu tu lah. Nah. Lalu seseorang itu mengambil hati kawannya dengan membelakangkan ajaran agama. Sambil memandang bahawa perbuatan yang demikian lebih baik daripada merunsingkan kawannya yang semestinya dijauhi. Saya berasa dah perkataan yang dihurai di bawah ni mikaying dalam hidup setiap orang. Tak ada kira ni, duduk di mana saja seluruh dunia, bucu mana, kecek bahasa gapo, masya-Allah memberi arti. Orang kita ni Allah Taala beri akal fikiran Bui cerdik kepada tiap-tiap orang yang memang ia tak suka. Orang tu cerdik banyak, orang ni cerdik sikit. Tapi hendaklah kita guna kebenaran. Lepas tu ambil kebenaran saat ni, mari fikir molek. Katanya, hak kita duk pegang, hak kita duk aman, hak kita duk apa ni, duk percaya, go tu kan ni, tak ada kira ni, gapa-gapa. Bukan dalam ruang agama saja dah. Bahkan, witi, ciwit kita, cara hidup hari ye kita pun marilah kita pakat mikir molek kena tak kena nak duduk ke tak si duduk nak tubik ke tak nak nak nak, nak, nak duduk lagi mikir molek sebab Nabi Ibrahim berjual pada zaman tu Masya Allah royak kepada kaum dia ni habis apa habis jalan royak sup sup royak bro royak royak royak royak tapi kaum dia tak say juga tak saya terima kebenaran. Ni tabiat manusia apa saya deraka kepada Allah. Tak saya terima kebenaran. Ya nak ya jang nak duduk di dalam rusak, duduk dalam sesat, duduk dalam cemar kotor, tapi dia berasa katanya hak dia duduk tu cuci, dia berasa berasa kena. Padahal orang okay, hak tengok orang okay, hak duduk dalam cemar ni, duduk goyak. Mung duduk dalam cemar weh kotor tu munduk buat lagu tu munduk mandi dalam seluk tu cemar tu apa mu tak bilah dengan dengan air cuci tapi orang yang duduk mandi dalam seluk dia berasa katanya dia betul dia kena dia cuci dia bersih hak ni lah kita kena guna bukan ada ajar apa kita ni nah, eh, saya tak ada niat katanya duk duk duk duk cinek pun apa ni kita semua orang okay, cerdik belakang bijak belakang tapi royak peristiwa yang berlaku di, di, di, di zamir Nabi Ibrahim ni mari kita kiyah di zaman kita patut tiap-tiap zaman manusia ada berlaku hak pasang orang hak cerdik orang hak kurang cerdik marilah kita pakat cerdik berlaku cerdik gue betul dengan ajaran Allah ajaran Nabi patut gue duduk di atas jalan yang betul istiqamah semua barulah kita nampak katanya kita guna hidup kita ni betul Masya Allah. So lagi. Saya dah tengok. Hani dalam uh, Aisar At-Tafasir. Duk di muka 954. Hani beza sikit dalam bahasa Arab. Tokong ataupun beralo. Dia panggil setengah-setengahnya As-Sanam. Setengah-setengah dia panggil Al-Wathan. Nah, Al-Wathan. Cuba kita tengok. Berkata Abu Ubaidah. As-sanam hak kita mak, maksud juga takkum kan? Iaitunya benar yang diambil sebagai semua yang dibuat daripada mah ataupun perak ataupun temaga dinamakan as-sanam. Kalau kita gambar mudah-mudah takkum orang si eh. Mapok sina dia buat tu. Ha tu. Tu dia panggil as-sanam. Tapi al-wathan iaitunya benar yang dibuat daripada kayu-kayu atau batu yang dipahak. Tu dia panggil wathan. Jadi Nabi Ibrahim ni royak kepada kaum dia. Wa qal innamattakhadhtum min dunillahi awthanan. Awthan jamak daripada wathan. Maknanya tokong-tokong yang dibuat daripada batu yang dipahak ataupun kayu-kayu yang diukir untuk menjadi bentuk tokong, bentuk orang dan sebagainya. Ini, ha, di zaman itu pun, ayuh Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar. Cari batu hari-hari. Menghidup hak. Buat kek salat, tokong. Buat hari-hari, hari-hari, hari-hari. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala wih hidayah kepada dia, rayak kepada ayah dia. Hei ayah, Lepas tu dia tak panggil ya abai ya abi. Dia panggil ya abati. Wahai ayah yang dihormati. Ya. Kalau kalau apa? Kalau dia anak pula dalam bahasa Arab lah. Ya ibni. Bos sambung lalu ya bni. Hak tu wahai anakku. Tapi bom manja dengan anak ya bunayya. Wahai awe panggil. Orang nama awe awe je lah dah tu. Istilah dalam bahasa Melayu maknanya panggil anak pasal manja. Tu. Ya bunayya. Masya-Allah. Jadi Nabi Ibrahim royak kepada kaum dia, royak katanya hak mung dak semuh. Batu, kayu hak mung buat sendiri dengan dengan, dengan, dengan tangan kamu. Sebab apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Sebab nak gigak lagi kasih saya dalam klum. Gama-gama nak jadi klum kon tak setubik daripada cara hidup yang tak kena duk berasa katanya kalau dia tak semoh, tak kong tak duduk pasang itu berasa katanya oh aku kerencai sungguhlah tak boleh ni aku kena duduk backning ha tu Masya Allah tapi buat hari kiamat lagu mana thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dah Ni Nabi Ibrahim raya. Kemudian pada hari kiamat kelak, setengah kamu akan membantah setengahnya yang lain. Maknanya sikit lagi bos siapa di hari kiamat masya-Allah. Orang sama-sama orang dan orang dengan tokong hak dia semua tu. Tuhan akan buat mari sebentar tengok kepada orang-orang kafe. Sama-sama puak dia sendiri ni pemimpin dengan orang pengikut orang yang jadi punam dengan putam pakak caci kata hodoh maki gigi mari dengan sebab mung lah aku sesak, dengan sebab mung lah aku bodoh atas muka dunia tak reti siapa ke akhir hidup sebab aku duduk turut mung ha, ni, ni. ni yang, yang Allah ada duduk cerita di dalam ayat Quran melalui perkataan Nabi Ibrahim sebagai nasihat kepada puak-puak dia lebih daripada tu lagi dan setengah kamu pula akan melaknat setengah setengahnya yang lain. Masya Allah. Ayat-ayat pasal ini ni, banyak dah. Kacar-kacar di dalam Quran, dalam suratul Baqarah ada. Dalam suratul Nur ada. Dalam suratul Furqan pun ada. Ni di dalam suratul Ankabut. Yang Allah Ta'ala raya sasa, iaitunya pemimpin akan nak, nak, nak apa? Nak lut pun tua Tak si mengaku katanya dialah dok menyesakkan rakyat dia. Lepas tu rakyat pula Masya Allah pakat kata kepada pemimpin dia. Terutamanya, orang-orang apabila duduk di dalam niaka, yang tu herayat di dalam suratul A'raf. Pakat kata huduh kepada puak-puak dia. Kata kepada pemimpin dia. Dalam suratul Ahzab juga, akhir-akhir suratul Ahzab, yang Allah Ta'ala rakyat manusia pasal ini, banyak berlaku. Masya Allah. Sebab tu kita nak turut mana-mana pemimpin, maknanya punam kita, kita kena try terong kai kuam tengok dulu, betul ke salah? Bukan semata-mata turut buta tuli. Kena tak kena, aku tak kira, aku nak turut semata. Jangan. Kita orang Islam ada cut yun Ada pendirian. Pemimpin yang betul, yang benar dengan Allah dan Rasul, Alhamdulillah kita turut. Tapi dah tak kena, kita wajib keluar daripada pemimpin pesan itu. Sebab kita takutnya, ayat yang Allah Ta'ala raya pesan ini, akan menjadi gamare kepada kita sikit lagi, di akhirat yang manusia ramanya pakat duk sesar, ke atas diri dia sendiri, bakpua aku duk bodoh, duk turut pemimpin, hak-hak menyesatkan aku. La ilaha illallah. Ni, ni, bukan, bukan, saya tak ada cocong mana-mana negeri, mana-mana orang, mana-mana kumpulan. Seluruh dunia lagu itulah manusia apabila dia sapa di satu cup yang dia berasa katanya dia kena tipu. Apa orang ni dia tak save orang orang tipu dia. Orang dia tak save orang tipu dia. Kalau lah dia tahu katanya dia kena tipu, Oh, marah-marah sungguh. Dia lerak sungguhlah. Sebab ia, ia tahu katanya ia kena tipu lama. Apa apa tah lagi orang yang menyesal. Ha ni saya nak ayat benda hak baik. Orang apabila dia duduk duduk di dalam kesesatan lama, dia kena duduk bodoh ke orang lama. Bila dia lup poncu tubik duduk dalam ceroh, duduk dalam betul, duduk, duduk dalam benar. Dia mula mikir, oh aku ni lama kena duduk tipu. Kena duduk bodoh ke orang. Aku bukan bodoh. Aku pun ada akal fikiran juga. Aku cerdik juga. Sebab apa aku duduk? Kena duduk bodoh ke orang lama. Ha ni. Sebab tu lah. Kita selalu saya duduk sebut tak. Orang-orang siya yang katanya. Don't claim matang nan. No matang nan. Terah kita cerdik. InsyaAllah. Saya yakin katanya masyarakat kita orang cerdik belakang. Cuma guna cerdik pandai tak pandai. Duduk di kita sendiri gunakanlah kecerdikan yang ada pada diri kita tu nampak sepagian dunia enam sangkom ni dah. tak, tak, tak saya ambil daripada ayat ni patut dibaca dalam tafsir sikit sebanyak gambar katanya ni lah hakikat yang sebenar hidup di atas muka dunia sampai hari kiamat manusia banyaknya nak duduk di dalam kesesatan yang tak betul kecuali orang yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia beri taufik dan dia guna fikiran dia guna hati dia kepada jalan yang betul wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin Nabi Ibrahim sebut lagi kepada puak-puak dia dan tempat kembali kamu ialah neraka betul-betul lah dia kecek ingat molek mung kena masuk neraka kalau sekiranya mundur lagi ni dan kamu tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan untuk melepaskan kamu daripadanya. Nak cari siapa lagi nak tolong? Masya Allah. Tengah-tengah Nabi Ibrahim ni lepas pada dia kena bakar ni. Ayat kemarin kita baca dah kan? Kaum dia royak kepada Ibrahim ataupun kecik ramah ramai mesyuarat iaitu ya nya uqtulu au harriqu buat kita semua ni kena bunuh Ibrahim ni ha kecik mudah-mudah kena bunuhnya Ibrahim dan kalau tak lagu tu pun kena bakar dia bakar hidup-hidup winapok depan kita katanya dia mati depan kita ni tengok siapa setara tu puak-puak dia marah benar kepada Nabi Ibrahim tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala awi selamat. Ayat ni kita kena cium yung dengan surah lain. Nah, iaitu ter terutamanya adalah surah Tula Ambiya. Yang sudah pelamu dah kita belajar. Duduk dalam juzuk 17 lagi. Dan lah ni duduk di akhir-akhir juzuk yang ke-20. Nah, ayat katanya Allah Ta'ala awi selamat. Lepas tu dalam masa yang sama. Siapa yang berime ikut Nabi Ibrahim? Iaitunya fa'amana lahu lutuk. Setelah itu Lut beriman kepadanya. Siapa Nabi Lut? Iaitunya sepupu Ibnu Akhi Ibrahim. Anak adik-beradik Nabi Ibrahim. Anak adik-beradik ni anak anak saudara dah. Ha, anak saudara. Bukan sepupu dah. Anak adik-beradik. Lut ni nama apa? Lut bin Harun bin Azar. Jadi Nabi Ibrahim ni ada adik beradik nama dia Harun. Yang orang zaman dulu ni nama lagu tu. Nah. Batu bin Azar. Patu orang hok berime dengan Nabi berime dengan Allah Taala pada zaman tu. Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Sarah isteri Nabi Ibrahim. Yang tak ada anak pada orang waktu itu. Nabi Ibrahim tak ada anak lagi. Mengikut dalam sejarah yang Nabi sendiri royak di dalam hadis katanya, Nabi Ibrahim ni masuk jawi. Kita kecek muda-muda dah. Khitan yang orang Melayu kita panggil masuk jawi ni waktu dia umur puluh. Masya-Allah. Lepas tu kerak dengan kapok. Hmm, kita dengar pasal sekiyo. Kerak dengan kapok. Gerak lagu mana kita orang tahu Nabi Ibrahim pun duk doa sama ya Allah wiadakanlah zuriat kepada aku. Maknanya wiadalah anak cucu kepada aku boleh berime boleh berime boleh berime. Masya-Allah. Setelah Nabi Ibrahim gi duk kecek dengan anak saudara dia Lut ni lah. Mulanya timbul dia panggil well nampak kata nur cahaya tu hewi kepada Lut anak saudara dia kecek bobe bobe bobe bobe Lut pun nampak ye ya, yo ya, yo ya, yo yo yo Beri berini alhamdulillah cerita panjang dah masa habis insyaallah kita sambung semula saya baca saat ni 2 3 ayat tapi dia terjemuh saya ayat 2 ayat tak habis juga insyaallah kita sambung semula ayat ni fa'amana lahu lut lepas pada ni ada kisah sikit sebanyak hubungnya dengan Nabi Lut pula wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh